But I dare y'all pull some money out. <laughs> I'm studying person. I <laughs> got big bag. They already, get my Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se ah, sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amo. Conto com você. Oh, bem, bem. Bem, bem. Oh, oh. Oh, Dragoner. over. Watch out. what is he doing? Stand up, dude. doing. Watch out. Listen. Oh. Watch out. Oh, Daddy, ain't, feel it. No, no, no. No, put your shoes up. Oh, oh that gotta hurt. It's over. It's a fight. You're fucking. That was good. Party. <laughs> ding ding. <laughs> Não, não. Eu vou de pé. Dança lá, eu vou de perto, desgrama. Vem, vem, vem, vem. Tá pegando que tá falando também, pegando o que tá falando. Corre, não, corre, não, corre, não. Sai daqui, menina, pelo amor de Deus. Para, minha filha, vai. Pare, vá, pelo amor de Deus. Pare, pelo amor de Deus, Pare. não. Eu não quero bater em você, eu não quero bater em você. Cala a boca, porra, cala a boca. Vai, vai, vai. para! Para! Para, Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like. Ajude o canal a crescer. thank you